Pati ka na, buhaw na ko yun. Enjoy with me the view. <laughs> Ako na kami. Malakad na kami ni Jan. Adto kami sa Turing. Turing, hindi mo na maturin. Yes! 네. Eh. 날아갔다니. Lapit siyang, palapit Oh, pagkaon, pala siyang. Hi guys! Ayaw na kami sa airport. Ano namin ko kaya airport? The airport. Dumango lang. <laughs> airport. airport. Ang na to. Hindi pa pronounce. Hindi airport. Airport. Airport. Gawin na ko si Jana Parta. Ay mayaman siya. So, libot-libot kami danay. See you later. Thank you. gutom-gutom na as in. I can eat the whole cow. Ano ka delikado siya Hawaii. Nag-transform ako, nag-storm ako na yun and all. Sa hambal siyang Google, 10 minutes. Naabutan na kami tunga sa oras, wala kami kadangat. Sa ginatawag na Crema Broca. Ang kalak Nagkabot na ginawa ng pagkaon. Ang buhin-buhinan, pagka-beast mode ni Jan. Pero lang tabla, di madisturbo. Thank you. This is the Citadel. Peter Scherg is Valisnis. Kung ano na siya, paano siya ko na. What? This is it? Welcome to airport. Sira, <laughs> si maninay mo. Actually, uhaw na kuya. Look, look, look. look. Wow, uhaw na kuya. Look, ito. Nice view. And we are going there on the top. so that guys you can see all the top view at least of the city of airport Pati ka na, wow na eh. enjoy with me the view Siyempre airport, My airplane. <laughs> our drink, drinks, if, if possible, just water. if not, we will try some wine. So come with me and we'll explore the glass hoide. <laughs> 3,000 whoop who's later. Hi guys. <laughs> Ay na kami sa apartment. Ay, sa apartment kay na. Ang ginkuha na dyan, sa Airbnb. Tadaan! Pia, wala di. Nagkuha siya bagong apartment sa Pia. Naghalin siya. So, ako na ang ko sa place. Higo ba dito? At so, higo ang place. I stand corrected. Pero barato lang kan. Okay. Kailangan ganit per night time? 21 euro. 21 euro something. Okay, so, barato. It's so, puno lang. Wala man kami arte. Pala sa iba. Mm-hmm bisan liyan na kami kasi may tulugan. Pero nagkaon kami yung almost 50. Okay? <laughs> Pagkaon na yun. Tapos ang ginkanto, ando naman kaginabala. Atong glass-glass tuba. Wala kami kaon, Naginom lang ito ng tubig. Kag soft drinks yun ko eh. Pero pakta ko pala na. Kami galing yung magbakal guys. Sang, do, sang ano, sang tawagan ni juice. Di na kinanglan mangwa or mangayo-ngayo. Okay? May hugot. Clarify. May hugot si Jana. Pero totoo, pagtakumpilari ka ito naman sa ano lang, sa Flusishkaiten. Flusishkaiten, may plural form. 15 mm-hmm. euros pa Tubig. Tubig. Nag-wine pa kung... Wine niya, nga isa man kag-glass. Kag... Tikiros yun. Coco. Nga isa man kag-glass. Madyan. 15 euros. And then, napag-convert. Okay na kami. Matulog na kami. Bukas mamit pa kami sa mother-in-law ni John. so, see you. Bye-bye. Goodbye. Good night. Uy na kami. Cheers!